цацай, ари беда бдила, бари Ландело, лантело, а бари факта, пари, пари, пари, бери, бери, бери, стандем ландо, а бари ластен ладело, аравара, барабари, бери, бери, ву, пари стандем ладело, бдаг, даг, даг, диги, диги, дило. गौरे पास पास गौरे